Welcome back teman-teman semua Selamat datang di channel Fajar Setboy <laughs> Anjay <laughs> Fajar Setboy cuy Kayaknya kita kudu buat channel Fajar No Skater Boy Kayaknya seru nih guys ya Jadi kalau kalau gak dapat skater kita jadi setboy cuy Anjay Emang GG Gaming guys ya Oke cuy gak perlu lama-lama lagi Semoga kita gak jadi setboy guys ya Semoga kita berhasil mendapatkan Jackpot, a dominom profit lines, oké. Okay. Maar ik dat gas, come on. 神